On est de retour sur Vacram.net, une interview Envy donc avec euh, Malek et Happy. bonsoir. Euh, alors on va commencer par vous parler du, tournoi là, DreamHack euh, Masters Malmö 2017. quelle est pour l'instant bah, votre impression sur votre premier match contre, contre G2 Salut tout le monde. je pense que pour le match contre G2, euh, j'avais la sensation de l'avant-match comme à l'ESL Pro League, on avait eu le même first match-up donc avec euh, G2 en premier. Euh, je pense qu'on se sentait plutôt bien au niveau du jeu. On savait que ça allait être une guerre mentale en fait, et c'est souvent le cas dans les matchs français. Donc en gros, le but était de bien entrer dans, le match et simplement d'être solide jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment le, le, truc. Après je sais pas si je dois développer sur euh, le cours du match et ce qui se passe après au final, euh, mais, euh, on, verra peut-être plus tard. Mais on est rentré comme ça dans le match. On avait un game plan en fait. Moi j'avais une bonne idée en tête. On avait bien regardé G2 sur Inferno. Et tout ce qui était pistol, premier round armé, c'était c'était du tout cuit entre guillemets. On, avait vraiment le game plan qui était prêt à dérouler. Et euh, je sentais, même si on mettait des rounds, je sentais qu'il y avait de plus en plus une difficulté mentale à aller les chercher, peut-être un peu d'anxiété, un petit peu de peur par moment. Et je savais que ça allait nous coûter sur le site CT parce que euh, on a beau faire un site hero qui est plus que respectable. Euh, en CT, on met le GR, on prend l'écho. Et là, j'ai senti la dégringolade ultime niveau mental et niveau prise de décision, niveau placement. Et à aucun moment on a su revenir et on perd des rounds euh, entre guillemets imperdables. Et voilà, le match c'est en effet beaucoup joué au mental. Et c'est là, c'est de là dont vient l'erreur. Ensuite, deuxième match, match éliminatoire, sans, débattre sur le, format du tournoi, d'avoir un match d'élimination en BO1. Euh, comment vous abordez du coup le match-up euh, contre Fnatic bah, Je pense qu'on l'aborde mal. Euh, on a fait un gros débriefing hier avec euh, beaucoup de choses euh, dont on a parlé. Et la chose qui est ressortie quand on posait des questions aux joueurs, c'est qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'on pouvait se faire sortir aussi vite du tournoi. Donc enfin, ça peut aller très vite, hein. comme tu l'as dit, 2B1 et puis ciao. Et je pense qu'il y a eu cet effet de ok là on est en train de jouer le, notre tournoi quoi. Si on perd c'est fini, on n'aura même pas joué un seul BO3. Euh, et, même si on fait encore une fois un bon side hero, et avec erreur, etc., on, en finit à 9. La, force mentale de l'équipe était beaucoup trop faible pour qu'on grind des rounds en CT et qu'on prenne l'avantage. Et au final, euh, bah, deux matchs avec euh, des équipes différentes sur des maps différentes et pourtant il y a les mêmes soucis qui, remontent. Donc ouais, il y a eu un gros souci de, de mental à cette LAN. Euh, et, on a parlé de tout ça déjà dans, notre débriefing. Une question pour toi du coup Malek. Euh, par rapport à... on sort du tournoi, euh, donc on va parler des vacances. On sait que les joueurs, souvent pendant les vacances, ils ne touchent pas au jeu, ils y de la tête, ils font les activités famille. Et toi, après, en tant que coach, est-ce que tu, regardes un peu le jeu qui a été fait avant donc les vacances, un peu d'analyse de, de, ce qui s'est passé et de la préparation du coup pour la saison à venir euh, en rentrant d'Atlanta, fin juillet, 28 par là, euh, on avait décidé de vraiment couper, moi aussi, j'en avais besoin, on partait sur un bon mood. Donc clairement, j'ai pas fait ça tout de suite. On a pris euh, une je voulais que tout le monde ait au moins 10 jours vraiment à se vider la tête, à pas penser au jeu, à pas réfléchir. On le fait déjà toute l'année et on fait un gros travail sur l'esprit d'équipe, etc. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de niveaux, donc on s'était vraiment dit go vraiment couper. Euh, j'ai fait une rentrée euh, un peu préalable à la leur, euh, où j'ai d'ailleurs aidé un peu l'académie pour la Gfinity, et j'en ai aussi profité pour me pencher sur tout ça. Effectivement, on a regardé un peu, enfin j'ai regardé, et puis on a partagé avec Vincent un peu avant la reprise. Bah voilà ce qu'on avait jusque là, quels étaient les grands sujets pour attaquer la rentrée. comment on allait aborder ces séries de compétitions, on avait beaucoup de qualifs qui allaient arriver aussi, donc euh, ouais, ouais, on a bien regardé tout ça et on voulait vraiment refaire une reprise en surfant sur Atlanta et, je pense que c'est ce qu'on a réussi à, faire, euh, en tout cas sur la première semaine. Et puis euh, gros gros, gros come-up de notre part parce que bah, on s'est qualifié partout quoi, donc donc c'était plutôt cool. Voilà. Euh, donc euh, maintenant, on va parler de ce qui se passait aussi pendant les, les vacances par rapport aux autres équipes, tout, ce qui est shuffle. Euh, comment vous, le vivez, vous le shuffle, en étant extérieur à ça, en voyant les équipes se, casser, se former, les, les, joueurs qui bougent Comment toi tu le ressens, Vincent, par rapport à ça Est-ce que tu trouves que des équipes ont vraiment gagné au change et d'autres, au contraire, ont perdu leur force bah, c'est vrai que ça me passionne pas forcément. Moi, j'aime bien regarder euh, et sentir quelles équipes vont être fortes. Euh, c'est le seul truc vraiment qui m'intéresse. Après, tout ce qui est changement, Il euh, faut tout le temps attendre des confirmations, il y a des rumeurs, etc. Même si la plupart des moves étaient assez évidents, à part éventuellement celui de Kyo. je pense que Navi, par exemple, va être une très bonne équipe. Pas tout de suite, mais sur le long terme. Euh, c'est un petit peu l'inconnu, où ils peuvent faire des matchs éclatants et et se rétamer comme euh, là maintenant. Mais sinon, ouais, globalement, il y a eu de gros, gros bouleversements. Euh, quand tu dis que l'équipe qui a gagné le Major, euh, elle aura plus jamais la, même line-up à, deux semaines d'intervalle, c'est vrai que tu te dis qu'on est arrivé très très loin dans, tout ce qui est shuffle. Et, et sinon, ouais, je pense que globalement, tout s'est fait pour le mieux, entre guillemets. Les équipes qui devaient mourir sont mortes. les équipes qui devaient changer ont changé. Et il y a deux trois petites euh, nouveautés comme par exemple Optic qui a une line-up. Euh, ils essayent de faire une phase euh, bis. Et, ouais, c'est intéressant quoi. mais au final les grands ténors restent les mêmes. SK bouge pas, Astralis bouge pas non plus. Donc donc voilà quoi. Il y a y du changement, mais nous, ça nous, en tout cas moi, ça me touche pas forcément. Je, veux juste voir la suite, quoi. Après l'hiver et le cheval français, franchement, celui-là, même si c'était euh, assez euh, mouvementé, euh, c'était plus vu comme le petit spectacle et c'était vraiment vu avec de la distance. C'était un peu comme Vincent, bon alors qu'est-ce qui va se passer Essayer de sentir un peu les équipes qui pouvaient éventuellement performer. C'est tout pareil et non, mais c'était franchement rien on n'y a pas vraiment prêté attention plus que ça quoi au final donc un peu déçu pour qui aussi parce que voilà, mais, mais c'est non, voilà, c'est c'est tout quoi. Donc, euh, qu'est-ce que la victoire à la DreamHack Atlanta a, validé pour, l'équipe euh euh, Atlanta. Atlanta, ça nous fait beaucoup de bien parce que on a beaucoup d'inconnus quand on crée l'équipe. Enfin, même en termes de rôle, en enfin voilà, tout le monde, on est humain, on a le droit de douter et parfois on se dit bon c'est long, quoi. On est sur le long terme, mais c'est long. On galère, on fait beaucoup d'efforts, on parle beaucoup. Euh, franchement, on croit fort en notre projet, mais on, trime. Et, euh, voilà. franchement, juste avant les vacances, d'aller chercher l'event et la manière dont ça s'est passé. Moi, je pense notamment à Heroic, qu'on perd en poule 16-7 sur Inferno. <clears throat> on est un peu checky. Euh, on a encore ces problèmes récurrents euh, euh, en termes d'investissement sur les rôles, sur euh, les, petites pressions, pression, les, petites décisions qui sont un peu douteuses parfois. De, manière générale et on rentre dans, on rentre dans l'arbre final et, et je sens qu'on monte de niveau on monte en pression on fait rien d'extraordinaire on est juste nous et on fait juste ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement et je sens que, la soupape, elle se libère un petit peu. Et vraiment, mais c'était le truc qu'il fallait, quoi, pour euh, partir en vacances sereinement, attaquer la semaine euh, de reprise au taquet euh, et, du coup pousser encore plus dans, le bon sens, quoi. Donc je, suis vraiment content de ça. Bah, c'est vrai que la victoire à la DreamHack Atlanta, est ultra symbolique de notre équipe. Je pense qu'un truc que j'ai répété le plus euh, en privé, c'est que on progresse, mais qu'est-ce qu'on est lent On est vraiment lent, mais ce qui compte, et ce qui a toujours compté dans mes anciennes équipes, surtout quand on partait de bas, c'est d'être capable d'avoir une courbe euh, ascendante. On est en croissance. Et aussi petit soit petite soit-elle, euh, elle est présente et je pense que tout le monde la sent. Euh, on gagne des matchs aujourd'hui qu'on n'était pas capable de gagner il y a trois mois. Et euh, c'est le plus important. Et, on va dire que la victoire à la DreamHack Atlanta, voilà, c'est marrant parce que c'est la dernière latte de notre euh, mi-saison. Et ça conclut bien la mi-saison. C'est-à-dire qu'on aurait pu, pour moi, on aurait pu en gagner au moins une avant, mais pas possible. Il fallait juste plus de temps. Et, voilà, elle, a confirmé que on allait dans la bonne direction, mais juste qu'il fallait être très patient. Euh, et, redoubler d'efforts euh, sur tellement, enfin sur beaucoup d'aspects euh, aussi bien stratégiques que individuels. Donc c'est vrai qu'elle a, Enfin, ironiquement, c'est vraiment enfin, moi je la considère comme un symbole de Envious cette version quoi. Ah, justement, merci pour la transition <laughs> avec Kiyoshima. Donc tout le monde, tous les Français sont, sont, déçus pour lui, ils comprennent pas vraiment le move de Phase. Mais qu'est-ce que vous le voyez faire C'est une question également que j'ai posée à Kenny et à Apex. Qu'est-ce que vous le voyez faire là, dans, les, dans les semaines, les mois à venir euh, pour lui bah, il peut streamer. <laughs> non, euh, je pense que ça va être très compliqué pour lui parce que hum, maintenant c'est un petit peu plus professionnel. Les rosters sont lock. Si tu veux trouver une équipe, c'est avant cette euh, deadline pour par, par exemple les EPL ou les ECS. Donc euh, là, il est dans, un trou noir, je pense, Ou même s'il voulait faire des choses, il pourrait pas. Euh, mais euh, après, c'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression que Kyo, c'est pas forcément le personnage le plus bankable de la scène, même s'il pourrait être encore meilleur que ça, que les joueurs, enfin les équipes, auraient pas ce choix en, enfin, prendraient pas Kyo en premier choix en fait. Et euh, j'ai l'impression que c'est une réputation qu'il qui, a, euh, qui lui colle à la peau euh, depuis, bah, depuis longtemps, depuis Envy. Et bah, c'est vrai que, à part attendre des opportunités qui arriveraient probablement après décembre, j'ai du mal à voir ce qu'il peut, peut, faire à l'heure actuelle. Et de toute façon, enfin, il le dit lui-même, pour l'instant, il n'y a pas, pas grand-chose. Ah, il a plutôt bien résumé. Hein. je pense qu'il va prendre le temps du coup de bah, de probablement, je sais pas, se recentrer sur sa vie à lui, prendre le temps de réfléchir, euh, voir ce qu'il peut faire, comment il peut le faire. Enfin, je suis pas trop dans sa tête, je le connais pas en plus personnellement, mais euh, non, mais il a bien résumé. Et puis euh, voilà, là, il est effectivement un peu coincé. Il n'y a pas 50 000 options. Donc voilà, après, à partir de l'instant où il stream et qu'il reste, qu'il reste en forme, qu'il est dans le coin, je suis persuadé qu'il va rebondir. Quoi. Enfin voilà, il va, ça prendra probablement quelques temps, mais il trouvera, je pense. Et je pense que après Envy, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Il y avait eu un délai, il me semble, quand même. C'était assez rapide. Bon, voilà, je sais pas, mais bon, j'espère qu'il va retrouver, quoi. Donc maintenant, euh, après les vacances, c'est la, période des tourments un peu pour vous. C'était le calme, maintenant c'est la tempête, les compétitions s'enchaînent. Euh, là, vous alliez en camp, et maintenant vous allez enchaîner euh, presque un mois sans, rentrer à la maison du tout. comment vous le vivez personnellement et d'une façon pour l'équipe Parce qu'on savait qu'avant, par exemple, avec les gaming house, pour, pour les équipes, ça se passe pas forcément bien, la vie ensemble. Mais là, au final, c'est toujours de la vie ensemble, mais, mais en tournée, quoi. <laughs> Bah, t'as dit le mot, en fait, comme une tournée. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que, que j'ai jamais été une rockstar. <laughs> mais on a, tout le monde est, est, conscient que, que t'as hum, as cette aventure, en fait. Donc... Euh, je pense qu'il euh, va falloir euh, stabiliser euh, bah, les émotions, la fatigue, celui qui tombe malade, la pression la pression du temps sur la manière de s'entraîner, comment on s'entraîne, oui, non, enfin, il y, a énormément de sujets à gérer, effectivement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains. je pense que c'est le, principal objectif. Et puis, et puis voilà, mais une fois de plus, on a quand même de la chance, On a une chance incroyable. Voilà, là on a Malmo en Suède, moi c'est ma première fois en Suède. Euh, ensuite on va enchaîner, on va à Mykonos. Bon, on passe une semaine à Mykonos. Euh, ensuite euh, on rentre deux jours à la maison, une semaine à New York. Et ensuite on part à Atlanta pour Lily. bon, effectivement c'est compliqué, mais je pense qu'on a tous quand même la motivation de. Là on a perdu, mais on est déjà tourné vers Mykonos. On demande à la peace Center. Enfin voilà, on a notre cerveau qui est pris et je pense que finalement ce mois euh, je pense qu'il va passer très très vite et qu'il faudra juste gérer euh, les émotions de chacun et les, petits, euh, les petites choses de la vie courante, quoi. Voilà, qui. <laughs> Donc, ouais, je sais pas si tu veux dire un truc, Vincent. Ben, moi, je, je, sais que je serai motivé sur tous les tournois parce que je suis un peu curieux. je m'explique, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, de faire autant de tournois, d'être aussi éloigné de la maison et que ça s'enchaîne, que ce soit intense. La dernière fois qu'on a vécu ça, c'était avec euh, Envious ou LDLC version 2014-2015, euh, où on était en bootcamp, on allait en LAN, on revenait en bootcamp, on allait en LAN, etc. etc. Et euh, moi, à cette époque, j'en ai retiré que du positif. Donc je suis très curieux de voir un an, deux ans après, comment, avec une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs et un contexte complètement différent, quelle forme ça va prendre, quel contraste ça va amener à l'image que je m'étais fait à l'époque. Euh, et, ouais, moi je suis curieux, donc euh, forcément très motivé. Et je pense que Damien a raison, ça va passer très vite. Surtout quand tu te fais éliminer aussi, <laughs> aussi tôt dans le tournoi. Donc euh, voilà, il a, y a eu une conclusion malheureuse au premier à Malmo. Ce que je me dis, c'est qu'on va avoir beaucoup de chance. Et je pense que pour l'équipe, pour les joueurs qu'on a, c'est on enlève une certaine pression de se dire ok, là on va être bah, en tournée et on va tout donner et peu importe ce qui arrive au premier event, ce qui compte, c'est la globalité. Et ça, je pense que même si on n'en a pas parlé, ils l'ont très bien compris. Et, voilà, et là, on est vraiment dans. Parce qu'on. Quand, on sort du tournoi, on, on se tourne pas les pouces. quand On, s'entraîne. On... Hier, comme je l'ai dit, on a fait un gros débrief. On, amène des nouvelles choses dans notre jeu. On practice. Demain, on va jouer des qualifications pour l'Epicenter. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un process. Et et on est en train d'apprendre en équipe comment, comment ça se passe, comment on peut gagner, comment on peut évoluer et surtout comment on joue ensemble. Et ça, c'est le CS basique. Et c'est c'est le plus difficile et pourtant le plus simple à, comprendre, entre guillemets, mais à mettre en œuvre, c'est très compliqué. Et des fois, ça repose sur des, des petites choses dont on n'a pas forcément conscience. Et le but, c'est de prendre conscience de ces choses. C'est très abstrait hein, quand je parle, mais en gros, voilà, on est en train d'apprendre à jouer ensemble, à être coordonnés et euh, ni plus ni moins. Tu as, parlé de la qualif Epic Center donc, euh, qui se déroule à partir de demain. Mais euh, là, il y, a pas mal de compètes en ligne, des qualifications. Des... Après, vous avez aussi les LAN en, qui, qui est au mieux. Mais vous n'avez pas peur un peu du, du burn-out par rapport à ça que, ça s'enchaîne trop, qu'au final, vous ne pouvez pas vraiment préparer en amont euh, la, compétition et qu'au final, ça ne puisse pas vous nuire d'enchaîner un peu tout ça euh, On est parti sur un projet à long terme. Il a très bien dit euh, la création de l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il avait fait une interview très sympa sur ça en février. Et on s'est énormément entraîné pendant, je dirais même six mois on a beaucoup. Vous nous avez vu en ligne, mais pas énormément en tournoi. Et quand vous nous avez vu en tournoi, c'était beaucoup de tournois de, moindre importance. Finalement, on a fait le SL Pro League et maintenant Malmo. C'est nos deux seuls gros events. Donc en fait, euh, on a juste faim, quoi. On a passé des heures et des heures à parler, à chercher euh, des finesses, à apporter quelque chose de nouveau à CS. Et, en fait, euh, voilà, là, on a la chance maintenant de pouvoir compiter dans, des, dans des niveaux supérieurs et on a juste la dalle. Et si on peut en jouer 20, on en jouera 20 en gros. Enfin, je pense que c'est un peu le, ce que je ressens et, je pense qu'on a vraiment envie de se mesurer, d'avancer et euh, voilà. C'est mon avis. Euh, alors pour le burn-out, moi je sais que ça me fait. Enfin, moi j'aime bien jouer beaucoup euh, en tournoi. C'est vraiment. D'ailleurs, je pense que tu demandes à n'importe quel joueur, il te répondra toujours la même chose. Après, il y a jouer et jouer quoi. Nous on joue pour gagner normalement. Donc bah voilà, quand tu te fais éliminer d'un tournoi, tu veux pas euh, te rouler les pouces et il faut être capable, et ça c'est très dur, mentalement, de practice, de se lever le... Je vais pas dire le matin, mais au <laughs> moins le midi, pour venir sur les serveurs ensemble et parler du jeu. Et, euh, je sais déjà qu'on s'est heurté à une première difficulté avec ça, et, on est en train de, combler euh, cette carence au fur et à mesure. Mais comme je t'ai dit, tout ça c'est un processus et ça passe par mille aspects comme par exemple être capable de s'entraîner même quand tu es éliminé. Donc euh, le burn-out, j'espère qu'aucun de mes joueurs, et je pense pas, le ressent, parce qu'on est vraiment au tout début. quoi. Et, comme l'a dit Damien, on n'est pas là n'est pas là pour rien faire. quoi. On va maintenant du coup parler euh, du, dernier arrivé dans l'équipe, euh, d'XMS. avant les vacances, il avait l'air pas, pas super en forme, mais là, depuis la rentrée, il, on dirait qu'il a, amélioré son jeu. Est-ce qu'il a eu un entraînement spécifique euh, Est-ce qu'il a réussi à trouver les points sur lesquels il devait travailler euh, comment, il a rattrapé, on va dire, son retard Quand on a récupéré Alex <clears throat> en février, dans la même lignée que ce que je disais juste avant par rapport au fait qu'on est vraiment parti sur de, des gros dossiers avec six mois d'entraînement, euh, on a pris le temps de faire les choses. Et avec Alex, ça a été le cas. Nouveau rôle pour lui. On lui a demandé d'ouvrir, euh, de prendre de la place dans le trio d'attaque, euh, de lui expliquer comment ça se passait. Mais entre de la théorie à la pratique, <laughs> il y a vraiment un monde. Et il a eu besoin d'écouter, qu'on lui dise beaucoup de choses, qu'on partage beaucoup de choses. On a fait beaucoup de séances indives, lui et moi, au départ. Il a passé du temps avec Vincent. Mais il y, a besoin, y a besoin de digérer les choses, de digérer les choses, de, de faire de la compétition euh, et re-répéter et re-répéter et finalement être récompensé que plus tard. Et euh, la, la, coupure, ça lui a fait beaucoup de bien parce que bah, voilà, il est revenu frais, euh, frais mais avec euh, l'intention de d'appliquer bah, ce qu'il avait engrangé ces six derniers mois et, et ça marcherait bien pour lui. Mais finalement, il applique ce qu'on essayait d'appliquer déjà en février. Bah, je suis vraiment ravi de, lui en ce moment et j'espère qu'il va juste continuer. Il est très à l'écoute et, euh, j'espère euh, euh, le voir encore plus fort dans les semaines qui viennent parce qu'il en est capable. Alors, je vais faire une petite analogie entre guillemets, c'est que Alex, donc XMS, c'est le joueur dont on avait besoin chez Envy en 2016. pour moi, c'est une petite pépite euh, qui a besoin d'énormément de travail. Mais je me souviendrai toujours dans les matchs de qualification aux IUM Katowice en 2017, premier match officiel avec nous, il m'impressionne, il ouvre, il comprend bien le jeu, il est malin et il est motivé. Il, a vraiment faim, il a envie. Quand on vient en LAN, il n'arrête pas de répéter oh, Moi j'ai envie de jouer dans le stade, etc. Donc euh, je pense qu'on a eu de la chance de le trouver parce que vu la création de l'équipe, il y a eu il y a eu des éléments presque aléatoires qui ont fait que. Et moi, je suis très très content d'Alex. Après, euh, Alex, il est passé par plusieurs phases, tout à fait normales d'ailleurs, de pic de niveau et enfin d'inconstance générale, où il peut être très bon sur un match, ensuite très très mauvais sur les cinq prochains. Mais euh, depuis, je pense, la DreamHack euh, Valence Atlanta, on a commencé à sentir vraiment que voilà, il comprend ce qu'on lui demande, il a envie de faire ce qu'on lui demande et il se sent à l'aise. Donc euh, concrètement, c'est le trio gagnant pour un joueur. Et si on arrive à, le peaufiner encore un tout petit peu, on, aura vraiment une équipe euh, très très forte. Ah, je vais, vous remercier pour l'interview du coup. Et euh, comme d'hab sur Vacarme, je vous laisse le mot de la fin. Euh, ben, merci à toute la petite famille, les Boys in Blue, hein. euh, que ce soit même l'académie d'ailleurs, parce que franchement ils sont trop top avec nous. On a vraiment un bon contact avec eux et ça c'est vraiment chouette. Ça, on a vraiment moins l'impression d'avoir un truc qui se crée, c'est vraiment cool. Euh, Jojo, qui, fait, qui est dans l'ombre, un peu plus qu'avant peut-être maintenant, mais qui, déchire aussi. Et puis, et puis ouais, les, petits boys, quoi. On est en train de, d'écrire notre histoire, c'est un peu le truc du moment, mais voilà, tous les jours on écrit notre histoire et voilà, là on est en tournée. Et euh, non, c'est vraiment chouette. Et Envious, Mike, euh, enfin, Royal quoi. Les fans. Merci, euh, merci les gars. <laughs> vraiment, c'est cool. Et d'ailleurs, d'ailleurs, quand on se connecte à Twitter et qu'on voit un, un, super retour de tout le monde, c'est vraiment top. On a reçu de super messages. Il y a eu un documentaire récemment on a eu des retours vraiment vraiment top et ça fait chaud au cœur et ça donne franchement des forces pour le coup. Donc, euh, donc continuer euh, continuez, on va tout donner et, voilà, à très bientôt les gars. Alors tout ce qu'il a dit. <laughs> et d'habitude, euh, je, je, sais pas, je fais un prout en guise de fin d'interview, mais là, je voulais juste faire un petit, un petit bisou à, à Biggie Uzi, qui, bah, parce que tu m'y as fait penser en plus, et qui, bah, ils ont été des bannes et puis voilà, ils sont, ils sont toujours là, ils sont toujours prêts et voilà, un petit coucou à